Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi masih di channel yang sama untuk kali ini bongkar-bongkar mesin CB100 nya ini bagian dalam motor kumat guys ini kerkas ini punya GL100 mau buat ganti CP 100 yang ini ini CP 100 mau diganti kruk as pakai punya GL 100 tapi ini piston juga ganti ini udah baret nih piston baret baret jadi diganti sekalian dirubah yang tadinya masih pakai platina ini pakai CDI nanti ganti magnet ini ya udah dipotong ini ini yang bagian dalamnya kotor banget banyak mau dibersihin dulu hmm. Hmm. mau dibersihin dulu bekas krim ini juga nih buka krim sama ini ada yang pecah hmm. adalah dulu biar rapi so. gue diganti iya. akarnya udah pada kena udah kocak udah goyang akar sil ganti ini kertas ganti ini kemarin malah dapat second ini dapat harga 100.000 ini masih bagus dan seker kerennya juga cuman bersin aja karena lama nggak dipakai ini rasio masih standar masih original kita pakai originalnya cuman ganti ini ganti pistonnya pistonnya udah karet jadi harus diganti sekalian daripada bongkar-bongkar terus ini hmm, di bagian head masih di skor headnya belum jadi nanti kalau udah jadi tak review sekalian ngerakit ini so kalau udah bersih mau dibersihin dulu karena udah malam waktunya jadi sekian dulu video kali ini ya hmm, sama ini ya makan ini tapi nggak apa-apa emang rapiin ini dirapiin besok tiga ini biar magnetnya masuk magnet juga dibukut sekitar satu setengah mili satu setengah mili ya Bukut. dari mesin ini yang diganti nih ini lainnya masih pakai ini satu set sama piston ganti selain itu masih pakai bawaannya rasio gigi primer sekundernya rasio pun belum diganti masih ori juga cuma kampas kopling ponselnya ya diganti juga gak diganti juga sekian dulu jangan lupa like subscribe komen kritik saran masukannya untuk mengembangkan channel ini ya ini sebenarnya mau dibersihin tapi udah malam dia mau istirahat dulu besok lanjut lagi dan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh